Astăzi vreau să îți vorbesc despre a permite. Uh, pentru mine a permite este a da voie binelui să intre în viața ta. Pentru că eu cred că eu sunt singura vinovată pentru care binele pe care eu susțin că mi-l doresc nu intră în viața mea. Și asta mi-a venit aseară de la o, un amic de-al meu din clasă, de la mine, din facultate, actor și el, care nu mai joacă de mult, după ce am văzut un spectacol care mie mi s-a părut super. Uh, a zis, da, mă, dar cu tăric uh, nu are cum să facă nu știu ce greșeală actoricească, zicea el, pentru că uh, nu, nu, nu, uite, uite-te la Buster Keaton, care i-ai văzut cum face, e o chestie genială cum face și am spus, da, da, uh, noi nu suntem Buster Keaton și dacă nu suntem Buster Keaton asta înseamnă că nu mai trebuie să jucăm și cred că ne trebuie să ne permitem să greșim și mi-am dat seama că proful meu uh, de coaching, Grățean Sonu, are mare dreptate. Sursa nefericirii noastre este comparația cu idealul. Așa că pentru mine a permite înseamnă a-ți da voie să greșești uh, și te invit la cursul meu de improvizație unde dacă îmi scriu un mesaj privat și voi strânge o grupă de oameni, o să uh, dau drumul cursului și o să te invit și o să ne permitem să greșim, o să ne permitem uh, să să simțim cum din greșeală crește pur și simplu, ne crește energia și ne simțim chiar foarte bine. Nu există un perfect pe lumea asta. Ciao!